十二月二十四号，圣诞节的前一天，我不知道为什么每次一到圣诞节我就超级嗨的，也不知道是从什么时候开始，就圣诞节已经成为了我最喜欢的一个节日。我觉得每次一到圣诞，或者说一到十二月份的时候，满大街的都是圣诞的装饰，然后全部商店都是播的圣诞的歌曲什么的，就非常的有那种。 幸福的氛围吧，我的生日也是在十一月嘛，然后十二月是圣诞，然后又是新年，就是非常美好幸福的两个月。对，但是现在呢，其实我在值班， <laughs> 我现在是哦早上九点半，然后我是在今天早上八点的时候被叫起来的，现在事情大概告一段落了，所以我就想打开相机来跟你们聊一聊。说起这个值班这件事情。 这是我们亚马逊的一个非常优良的传统。每个组都会大家轮流的，每周会有一个人轮到值班。值班就是二十四小时待机，处理各种你们组系统可能会发生的突发的问题。我们这边就是有个东西叫 ticket。 就是如果你们组的系统发生了什么问题，有些是设置好的那种 auto c a t ticket，就是系统的 monitor 自动检测到的问题，然后还有一些可能就是人为发过来的一些别的组受到的影响，或者是有客人反馈的问题之类的。然后 ticket 的优先等级有一、二、三、四、五，等级二的话就是会配置到你的手机上，就是你手机有个 app 会响起警报，然后你就要在收到的十五分钟之内登录到电脑里去处理这样子。 我们整个大组是在做亚马逊的礼品卡，就不只是亚马逊自己的礼品卡，也有一些其他像什么星巴克啊、赛百味之类的，因为这个是跟 gifting 就是。 赠与礼物有关的，所以圣诞节对我们组来讲是非常非常重要的一天。特别是现在最近这几年来，就越来越多的人会改成赠送礼品卡，因为有时候不知道要给对方买什么礼物的时候，送礼品卡就是一个比较安全的一个选择，可以让对方去买自己想要的东西，同时又不会像直接给现金这么直白。然后圣诞节的话。 嗯，像今天之前可能就很多人都会去买一些纸质的，就这样子，呃，打包给人家看会比较好看。但是从二十四号开始，就可能有些人忘记买礼物了，然后也没办法一天邮寄到的话，很多人就会选择我们的电子版本的礼品卡。所以我们整个系统是。 非常繁忙的一个状态。然后今年的话，因为一般来讲我们都是每一个人值班就是轮一整周的，但是这样对在这周值班的同学来讲就有点不公平。毕竟圣诞节是一个节假日，就是本来就不用上班的。然后下周一就是 Boxing Day，也是不用上班的。所以就让一个人在这种日子值班，有点太。 所以今天我们是有四个人一起，就是轮着二十四号跟二十五号，每个人会值十二个小时。我的话是二十四号的凌晨十二点到中午十二点，再过不到三个小时，嗯，如果没有什么大问题的话，我就可以开始我的度假模式了。好，那我现在就再回去工作一下，然后午饭的时候见吧。我们现在在遛狗狗，然后等一下，哦，在这里辛迪还有杜牧同学。 对，然后我们等一下要顺路去拿我们的午饭。现在已经十二点了，结束了我的值班。Hello，哦，我才是一个岛。我们点了一个，嗯，没有去吃过的一家餐厅，叫，好像叫 Lollipop，是点那种类似小火锅的那种锅，然后点了一个两人份的味增锅。对，好开心。 是这样的一份味增汤底的那种海陆锅，里面就是有猪肉，然后还有一些海鲜，然后这个是汤底，然后还有这个冬粉，然后 <laughs> 还有额外的这个应该是刀削面吗？米饭，然后还有两杯饮料，我们选的是红茶跟冬瓜茶。It's only veggie, right? No, There was some meat. I don't know it was meat or something. 对的有。 이거 looks like fish. Oh man, they have fish. 然后今天要看的是 Running Man，感觉好像每次我们拍影片的时候都是在看 Running Man。잘 먹겠습니다. 수프 어때요? 맛있다. Tastes like miso soup. It is miso soup. 짠짠. 刚刚下楼拿了包裹，然后是给都布同学的圣诞礼物。其实我们这几年来一直没有给对方。 送圣诞礼物的这个环节，但是今年呢，正好看到他还蛮需要的东西，所以呢就买过来想要送给他。就是他最近不是有在直播嘛，然后他直播还有打游戏时候用的那个麦克风，可能用了太久了，噪音杂音还蛮多的。每次他声音稍微大一点的时候，听起来就比较刺耳。所以呢，我就想趁圣诞的时候给他换一个新的麦克风。然后我选的麦克风，因为杜布他不是还蛮看重颜值的嘛，所以我就挑了一款，我觉得还蛮。 好看的麦克风，然后有蛮多 streamer 都在用的，对，希望他会喜欢吧。好，呃，我买的是这一款，然后选的是宝石蓝色的，因为我觉得这个颜色是最漂亮的。这样还蛮好看的吧？有不？没有。m e r r y Christmas，什么意思哟？啊，感谢您哒。Is it my mic？ 어떡해 <laughs> 아, I don't know. I saw it from James. 자, 어때요? Looks so cool actually. Right? The color. Color 어때? So cool, 여보. It's so much better than I expect. Oh, so heavy. Oh my god. <laughs> 여보, try? try what? Try holding it. Oh, 잠깐만. 어 <laughs> 잠깐만 <laughs> so happy. it's even without the mic yet right? no it is 마이크 어디 있어? <gasps> 이렇게 오 이렇게 너무 좋아요 so you, so you buy mic so that I can work more 어 earn more money <laughs> 어 It's a good investment for me 감사합니다 刚刚呢，突发奇想，就觉得马上就要新年了，然后想要来一点新的形象， <laughs> 所以呢，我就决定自己在家里剪一个韩式的那种空气刘海试试看。其实我想要剪头发还蛮久的，就几个月前就是想再去把头发剪短，然后再剪一个之前的那种刘海，但是因为这边疫情越来越严重了，然后就一直拖到了现在，但是。 我现在真的是 <laughs> 受不了我的这一片空白了，因为我觉得我的额头还蛮高的，然后现在两边的头发也变长了，就没有一个弧度，整个头发就很没有造型，很乱的感觉。所以呢，就想稍微的剪一点点刘海，有点小紧张。 <laughs> 这是我第一次在家里给自己剪刘海，我想先把我待会会剪到的头发拨到前面去，然后把剩下的头发绑起来，以防误伤到。 先剪个这些吧，会太多吗？好像有一点。我除了前面的刘海呢，还想剪一些两鬓的头发，就可以在耳朵这边的这个弧度。好，首先呢，先把最里面的一个小三角形弄出来，差不多是这样吧。然后呢，剪到鼻子下面这边来喽。好像歪了。 嗯，然后再拨一个大一点点的三角形。我是不是剪的太少了？这一次呢，剪到嘴唇的下面，然后再来剩下的这些，剪到下巴的地方。 再把头发左右分开，稍微修一下它这个连接的弧度。这步感觉有点难哎，先一点一点来吧。感觉好像大概剪好了，但是我觉得刘海好像看不太出来。 我感觉可能前面头发还是有点太长了，所以想把前面的这几根再稍微剪短一点点。刚刚是剪到鼻子下面，我现在想剪到眼睛下面这里。有没有一点空气刘 <laughs> 海的感觉？是不是空气太多了？我刚刚呢就把刘海。 这样卷起来，待了一会儿，然后用电风吹吹了一下。现在呢，就是见证奇迹的时刻。如果摘下来之后还是失败的话，那我们这次剪头发就失败了。一兜，等一下，还有救，还有救。完蛋了，大失败吗？这是，是不是我剪的头发不够多呢？那你们看一下，这次剪了多少的头发？超多的。 蛮多的吧，结果感觉好像跟没剪一样。 <laughs> 至少我觉得，我把这个两鬓的头发剪短一点之后，感觉脸好像变小了一点，有没有？好，那我就以这么一个半残的刘海来给今年做一个结尾好了。这个应该是今年的最后一支 vlog。然后非常感谢大家这一两年来看着我的这个频道这么笨拙的成长。 在新的一年里，我希望自己可以更加勤奋的练舞，希望可以驾驭一些新的风格的舞蹈吧。因为以去年来讲，其实女团越来越多，Girl Crush 都不是我非常擅长的风格，所以很多我想学的舞都有一种力不从心的感觉。然后也尝试跳出自己的舒适圈，去跳一些自己不是很擅长的舞蹈，像是之前做的一级的串烧，就其实练了非常久，但是效果并没有非常好。然后我就希望。 望新的一年就可以继续加油练舞，然后把一些自己平时不擅长的风格也可以跳出至少看得过去的质量吧。嗯，然后我也希望自己可以在剪 vlog 的速度上面有所提升，希望自己可以拍一些比较多元化的、更好玩、更有趣或者是更治愈的影片。那今年的最后一个视频就到这里结束啦，新年快乐，拜拜。